母さん。 今回の動画はいかがだったでしょうか楽しんでいただけたでしょうか面白いと思っていただけたら本当に嬉しいです最後までご視聴いただきましてありがとうございました